Ebana, naodha mshambuliaji wa klabu ya Tottenham Hotspur Harry Kane amesisitiza kwamba inapaswa kuona klabu hiyo inapaswa kushiriki michuano ya ligi ya Europa kama nafasi ya kumaliza ukame wa mataji klabuni hapo kwa msimu ujao wa mwaka 2023-2024. Spurs wana nafasi ya kucheza mashindano ya Ulaya baada ya ushindi wa bao moja kwa sifuri waliopata Jumamosi ya Mei sita dhidi ya Crystal Palace, ambao bao la kichwa la kipindi cha kwanza la Kane lilisaidia kupanda hadi nafasi ya sita kwenye msimamo wa ligi kuu nchini England. naodha huyo wa kikosi cha timu ya taifa cha England amesema kwamba tumebakisha mechi tatu, mchezo mkubwa ni dhidi ya Villa wiki ijayo ugenini tunapigania hilo na kupigana katika mechi tatu kujaribu kupata ushindi mara tatu. Mwisho, napenda kucheza michezo ya mpira wa miguu bila kujali ni mashindano gani. Hicho ndicho unachostahili kutoka pale unapomaliza msimu. Na kukumbusha bao la 209 la Kane kwenye ligi kuu nchini England lilimaliza mechi ngumu na paris baada ya Tottenham kusawazisha kwa mara ya kwanza kwenye ligi kuu tangu Februari 26. Maoni yako ni yapi? Unaweza kushare nasi kwenye upande wa comments hapo. Mimi naitwa Deus Besmark.